的时候，但说不出口。我很想爱他，但是眼睛在说谎。慢慢地将我遗忘，变得感情变得复杂。你为什么不解释？低着头沉默。 不愿意敷衍我，还是明白你已不想回身。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。星空下的眼泪。 再也忍不住崩溃，霓虹灯绕一圈，我们就要分别。我给的爱，停在了离开的瞬间。